perquè baixés. I que hagués fet si hagués fet sol, perquè hagués estat la partida. Ah, vale, no. Digue-li la mare, que jo no tinc ningú. Recordo que jo la mare. tothom, què tal? Soc Overview i us vinc a, cansar, a cantar unes cançons que un, un bon dia se'n van acudir. Espero que us agradin. Comencem? I això ha entrat en espiral de capa caiguda, cap a la fi d'un principi inevitable, nova manera de fer i sentir-ho tot. Encara formem part d'una gran minoria que camina descalça per camins empedrats. Saps que no és molt sa adaptar-se a una societat profundament malalta, profundament malalta. bones intencions ja han crescut flors, flors de colors, que amb la seva olor estan canviant. L'olor del món, l'olor dels mons, l'olor del món, l'olor dels mons, flor els ulls i ens ha dit que hem de ser nosaltres el que volem pel món. Pels munts, pel món. La iaia ens ha explicat on morien les bones intencions i han crescut flors, flors de colors que amb la seva olor estan canviant l'olor del món, dels mons del món. I és que això ha entrat en espiral de capa caiguda, cap a la fi d'un principi inevitable. Una nova manera de fer i sentir-ho tot, que ara formem part d'una gran minoria que camina descalça per camins empedrats. Saps que no és molt sa adaptar-se a una societat profundament malalta, profundament malalta. I olors de colors, canviant mons interiors i olors ハハハハ a plorar. El metge li ha preguntat què coi t'ha passat i l'home més fort del món se'ns ha tornat a posar a plorar, plorar, plorar. Ell que arrastra un camió que volca cotxes, que xica pedres que mai ningú podrà aixecar. Però que mai ningú podrà aixecar ara l'home més fort del món se'ns ha posat a plorar. les cames més valentes els braços més forts, però no havia entrenat el cor, però no havia entrenat el cor, però no havia entrenat el cor. I ara l'home més fort del món se'ns ha posat a plorar. platges que aixeca pedres que mai ningú podrà aixecar. Però que mai ningú podrà aixecar. I ara què li deu haver passat a aquest pobre home que es posa a tornar? Resulta que ha sentit a la filla de la veïna que estava plorant quan ha mirat per la finestra hi havia uns homes vestits d'acció humana que l'estaven desnonant. Resulta que ell també és policia i s'estima la veïna. educar els nens d'una altra manera. Estimular més els dons i la creativitat, potser que no pas memoritzar. l'escola de monges. S'ha apropat a la botiga de roba de segona creu ni de cunya els anuncis de detergent i que quan la caga amigues i una regidora se'ns hi ha apuntat també detergent i que quan la caguen es pregunten què han fet malament és de fotre les culpes a l'altra gent desacords, però que diu, que diu moltes coses. Hi ha coses. Crec que hi ha coses que hauríem de saber i que no ens expliquen. Crec que hi ha coses que hauríem de saber i que no ens expliquen l'aigua del mar barrejada amb aigua dolça es veu que la malària amb unes botes de clorit de sodi i llimona es pot curar que no hi ha tants avions de passatgers al cel és que fuminen perquè jo crec que hi ha coses que hauríem de saber que no s'expliquen que no s'expliquen que no, no, no, no, no. parlen per la televisió documenten els tertulians. No surt pels diaris i en parlen per la ràdio, però jo crec que hi ha coses que hauríem de saber i que no s'expliquen, que no s'expliquen, que no, no, no, no. Que l'aigua al mar es veu, que la malària es cura, que hi ha avions al cel que fumiguen, lluna és un mirador de la terra i no estem sols a l'univers perquè jo crec que hi ha coses que hauríem de saber que no s'expliquen, que no s'expliquen, que no, no, no, no. Es parla de l'MMS a la Universitat de Medicina, ni dels motors de Nikola Tesla a la d'enginyeria, però jo crec que hi ha coses que hauríem de saber que no s'expliquen, que no s'expliquen que no, no, no, no que l'aigua del mar es veu que la malària es cura hi ha avions al cel que fumiguen que la lluna és un mirador de la terra i no estem sols a l'univers perquè jo crec que hi ha coses que hauríem de saber que no s'expliquen que no s'expliquen no lo digo realmente, si no me explico yo reviento.